Diolch mor iawn i chi gyd am ddod i'r rali yma heddi. A a hefyd diolch yn fawr iawn i'r cefnogaeth mae Gymdeithas Iaith Gymraeg wedi cael i fyny yn top dre lle dyn ni'n cynnal gigs bob nos. Gai, ddeud, o'n i wastad yn meddwl mae pwrpas steddfod oedd mynd i gymuned i gynnal, i arwyddo ac i gefnogi'r iaith Gymraeg a dim i fodoli fel yndys ar gyrion y gymuned. A mae yna dwy ben... A mae yna gwir gerig berig isteddfod tyfu ar Gymraeg mewn cymunedau dirywio a marw. A mae gen i tystiolaeth a ffeithiau i daflu ato chi. Os o'n i yma yn gwneud gigs, yn cynnal gigs, yn y dre yma ac yn rhythu 12 mlynedd yn ôl. A pryd hynny, yn Nghymru, oedd na 79 cymuned, dros 700, 70 o boblogaeth yn siarad Gymraeg. Mae'r selwyd yma yn llwyddo. Mae'n llywyrchus a dwi'n llongyfarch pa bo wnaeth efo fo. Ond, yng Nghymru heddi, 39 cymuned sydd gyda dros 70 yn siarad Gymraeg. Yn y sir yma, mae 200 yn llai o siaradwyr Cymraeg. So brydych chi rhan gyfach eich gilydd ar ddiwedd y serfon yma da chi efo cyflo mae yn eich cyfnod chi a'i wedi dirywio. Dim, dim datganiad o top yn hen i hwnna. Ffaith i hwnna. Be ydych chi'n mynd i wneud amdano fo? Dych chi'n dweud bod chi'n adael i 7,000 o dau a bydd hwnna yn gwneud lles i'r Gymraeg. Gwestiwn dal yw, i bwy? 7,000 o dau i bwy. Gael ofyn y cwestiwn yma i chi. Os gyda chi cynllun economaidd i sicrhau 7,000 o swyddi newydd i bobl sy'n o'n i fewn i'r ardal yma? Nac oes. Ydych chi'n plygu prydiglu i ddatblygwyr hap fasnachol. Roedd dim byd, dim byd mwy teisti i fod yr un cyfarfod y mena, a gweld cynghorydd o cynnwyd yn codi'r ei draed i wrthwynebu adeiladu 15,000 o dau yn ei gymuned ei hun. I geiriau fe oedd, o'n i'n meddwl bod fi wedi cael fy ethol i gynrychioli fy nghymuned. O'n i'n meddwl, mae fi sydd yn gwybod ore am y nghymuned i. Fi fel fe, dwi'n cytuno mae angen mwy o tai. Mae angen tai fforiadwy. Nath i e ofyn i'r cynghorwyr, i'r swyddogion, i newid y cynllun o 15 tai i 10 tai, i 10 tai. A nath o e ddeud, mae rhai o'r pobol oedd yn gwrthwynebu y 15 o dau yma, oedd pobl oedd yn datblygwyr y tai i hunain, yn gweld bod y tai yma yn mynd yn fygythiad iddyn nhw hunain. Mi oedd yn ple resymol, roedd yn ple, oedd yn, chyfod hollol naturiol, dim byd gwedodd amdano fo, na gyd yn gofyn am symud o 15 tu i 10. mater o cyngor, cyfleisio yn erbyn y cynghorydd. Nes wel yr un peth, y model wyfan, gyda'r cynghorydd model wyfan, a'r cynghorydd o Oddinbych, a'r cynghorydd o'r Ryddlan. Pob un tro, roedd y cynghorwyr yn prydleisio yn erbyn hwnna. Nawr, beth yw democratiaeth felly? Sut fath y democratiaeth yw e, os ydy'r cynghorydd sy'n gyfrifol am ei gymuned ei hun, sy'n adnabod y cymuned ei hun, ddim yn gallu gael dylanwad ar, yr, ar y datblygiadau sy'n effeithio'r gymuned ei hun. A sut fath o gynghorydd sy'n gyda ni sy'n mynd asgwr cael i sefyll i fyny i'r trydiogion ac i sefyll fyny i Llodd y Cymru a deud na. Be di ymateb Llywodraeth Cymru? Wel, ar hyn o bryd mae yna gweithgor cenedlaethol o bwys mawr y Gleisio fe Fydri. Mae'r gweithgor yma yn edrych i fewn i ddyfodol ystaddfod. Symud o le i le, mewn un lle neu pedwar lle. Dyma enghraifft Cymru o chwarae'r ffidil tra bod rhifau yn llosgi. ble mae'r gweithio'r cenedlaethol i edrych ar ddatblygiad economaidd i sicrhau dyfodol y 39 cymuned Cymraeg unaeth sydd ar ôl dros 100 o bwrwgaeth ni. Ble mae'r gweithgor cenedlaethol sydd yn edrych i fewn i'n system addysg ni i sicrhau bod y plant gael ei ddysgu ac gadael ysgolion ni yn cael gadael ysgol dar iaith Gymraeg ar lafra. Lle mae'r awdurdodau ni sydd yn caniatau gan cynnwys dim beth caniatau i blant iaith cyntaf yn y cynradd symud i ysgolion Cymraeg a dewis Cymraeg a iaith yn 11 mlynedd oed. Ac felly mae'r siroedd gweitha, y cyfran i gweitha ran hynny, a ddieithoch chi, Conwy, Denbych, Sir Gyfyrddin, Ceredigion, Môn, a hyd yn oed yn Ngwynedd, mae plant yn un 11 oed yn trosglwyddo o iaith gyntaf i ail iaith. Ac maen cael A ac A seren llawer iawn hwnnw, ti'n bod gadw'r blwyddyn iawn. Be mae'r gweithio cenedlaethol sy'n edrych i fewn hwnna ac roi stop ar y nonsens yna? A ble? A ble mae'r gweithio cenedlaethol sy'n edrych at sut ydych ac rheolaeth dros y farchnatau? Roedd y farchnatau yn gweithredu yr lles pobl ac yr lles gymunedau. A gael pwysleisio hyn, dyw'r gymdeithas ddim yn erbyn datblygiadau tai, dyn ni'n erbyn datblygiadau tai di angen. Ddim yn erbyn newid a datblygiad, dyn ni'n erbyn newid a datblygiad sydd yn tanseilio'r Gymraeg ac yn tanseilio Cymreigdod yn y Gymraeg. Dyn ni eisiau byw yn y Gymraeg, a dyn ni eisiau gweld pobl yn gweithredu dros i ni. A dyma'r rhybydd i Lywodraeth Cymru. A dyma'r datganiad o fwriad gan Lywodraeth Cymdeithas i awdurdod lleol ac i Lywodraeth Cymru ac i bob sefydliad cymdeithol arall. Profwch y geiriau o ymwyllus da. Dangoswch bod gyda chi'r ymwyllus i newid y drefn. Dangoswch, profwch i ni. Profwch i ni, mae'r oes angen i ni gweithredu ar llys Gymraeg. Mae'r grym a'r gallu gyda chi'n neud hynna. Ac yn ei roi jyst doi enghraifft syml chi. Un ar lefel cenedlaethol a'r un ar lefel, ar lefel lleol. Nawr, chwarter canrif yn ôl, wnaethon ni datblygu cei y dogfen yma, cynllunio dyfodol i'r iaith. Ac yn y ddogfen yma, oeddwn ni'n gofyn am pethau oedd mor syml a, a, a, a, a aml yn ni. Un, penwyddiad polisi yn rhoi statws cynllunio i'r iaith Gymraeg ar lefel sirol. Dau, Golygu bod hyn yn efo rhag ystyried effaith ar y gymdeithas reol yn uniongyrchol wrth i'r bob cynllun. G. Adroddiadau gan drannu cynllunio at sefyllfa'r iaith Gymraeg ym mob rhan o'i tiriogaeth ac ym mob cymuned. 4. Adran hwb cynllun ardal ar yr iaith Gymraeg. 5. Awdurdod hyb lleol pwyso ar beth oedd swyddi Gymreig wedi ni i dderbyn yn y gwyddo o status cynllunio'r iaith Gymraeg. Chwarter canrif chwarter canrif, dyn ni'n union yr un sefyllfa. Nawr, eich lleol, mae gyda chi'r grym a'r gallu i ofyn swyddogion chi i linio adroddiad a dodansoddiad manwl ar, ar y Gymraeg yn y tîm chi. Da chi ddim wedi gwneud hynny. Da chi ddim, da chi ddim wedi defnyddio Y grym sy'n chi i fyny bod yna sesiad iaith ar bob datblygiad tai. Dim pwynt dim 3% o holl datblygiad tai Cymru yn got lle mae'n gofi y sesiad iaith. Cyn lleiad y hynny. Yn y cyfnodi dyn ni'n gael, gyda'r awdur y lleol, gan gynnwys Silbych, mae nhw'n rhoi bai ar Carwyn Jones ac mae nhw'n rhoi bai ar Llywodraeth Cymru. Sori cyfeillion, chi sydd ar y bai fyna, eich bod yn oeddet chi i wneud pethau'n am i. Os nad ydych chi'n gwneud e, byddwn ni'n ôl. Mi dweud yn ysgrifennu nawr, byddwn ni'n ôl. Dim weithred dros Rodion, mi fyddwn ni'n ôl. Ers, fi siôn nawr, ers ac yn y cyfrifiad, os na'r un sir yng Nghymru, un sir yng Nghymru wedi awdurdodi swyddog yn cyffinio i lunio adroddiad manwl ar yr iaith Gymraeg yn ei sir nhw. Mae awdurdodaeth lleol Cymru er gweithio'r ffaith o bobl da gyda ni yn nhw yn methu ac yn methu yn ddifrifol. Cyngor Gymraeg yn Gellwyn. Fe ni wedi cael cyfarfod gyda prif arwyddo'r o'r Cymru. Dyn ni gael cyfarfod gyda prif weinidog Cymru. Dwi wedi gael cyfarfodydd yn ar draws Cymru gyda nifer fawr o swyddogol. Ar y lefel cenedlaethol, mae nhw'n rhoi bai ar rawdyn y lleol. Mae'r rawdyn y lleol yn rhoi bai ar Lodraeth Cymru. Lwodraeth Cymru mae gyda nhw'r grym a'r gallu i creu polisi sy'n gorfodi pob awdurdod lleol i wneud beth nhw ddim yn wneud yn wirfoddol, sef i lunio adroddiad Bwngariaeth Gymraeg i wneud yn asesiadaeth yn gofyn statudol. Dyn nhw ddim wedi gwneud hyn. Nawr, mae Carwyn Jones yn rhoi neis gyda cyfarfod gret gyda ge. Ond mae'n ddrwg gen i, mae rhaid i ti profi. Mae rhaid i ti profi bod y geiriau da yn, yn, yn yn i arwain at polisi pendeithor dwi'n ei wachod y Gymraeg. Ac os na, Byddwn ni'n adech drws i tro ar ôl tro ar ôl tro. Na rhoi un enghraifft syml i chi. Mae yna 5.9 miliwn o biliau yn cael ei wario ar addysg i oedolion yn y gymuned. 5.9 miliwn. Dim yn swm anferth. Mae llai na 1 y cant. Fyna eto. Addysg oedolion yn y gymuned. Mae llai na un y cant o'r gwariant yna yn mynd ar addysg oedolyn y gwyliad trwy gyfrwng y Gymraeg. Llai na un y cant. Be gathodd y cymuned ac yn wneud yn awr? Gath nhw gosod amod i bob awdurdodion sy'n derbyn y grant yma i neilltio canran o'r gyllideb sy'n gyfathu i'r can y siaradwyr Gymraeg yna i uh, ddatblygiadau addysg, i gyrsiaddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwn nhw gwneud hwnna yn y call awalus sy'n mynd allan mis Medi nesaf. Fydd e yna, os na fydd e, fydd ni e ar eich drws chi. Ac yn drydydd, uwch ben pob peth, mae'r gwaddiant ar y Gymraeg. Mae pawb yn meddwl bod ni'n neud y dda. Mae'n mynd chydus o isel. Fel nes i ddeud yn yr arfer, 1.7 miliwn yn mynd ar y mentriaeth. 1.7 miliwn, lot yn drif. 2.6 miliwn ar cadw Cymru'n daglis. 5.7 miliwn ar addysg oedolyn yn y Gymraeg sydd yn gyf trwy Gymru i Saesneg. Os na gall y mudiadau, os na gall y sefygadau addys ni sicrhau byrgyr sydd ar gael yn y Gymraeg, rhowch mwy o arian i merched o lawr, i ffermwyr ifanc, i wyrdd ac i'r mentro iaith fel bod nhw'n gallu gwneud y gwaith yn ytrach na nhw sydd yn sefydliadau addysg. A fi'n gorffen yma, fi'n gorffen yma, yn bersonol, dwi eisiau byw yn y Gymraeg. Fi'n gallu gweld, o fewn doi gyhedraeth, bydd na e ddim gymunedau da dros yn ei cant o bobl yn gallu siarad Cymraeg. Nawr, ydw i'n drosglwyddo'r cyfrifoldeb i fy mhlant, neu fy wyrio, neu ydw i'n cymeru cyfrifoldeb yn unan? Wel, dwi ddim eisiau, dwi'n deitha chi, dwi ddim eisiau, mae lot o bethau dwi eisiau gwneud, Ond dwi'n mynd i fod y plan o'r ymgyrch gweithredoedd yma. Diolch yn fawr.